We will strike where he is vulnerable. The past. We are You are but Dragon investigation. Big-time arms dealers. Turns out he was their leader, giving us the runaround. A lot of our guys got killed because of him. So that's not a costume? Your actual military? Special forces. Get out! So you know about this threat to the world stuff, right? Raiden called in the cavalry. Raiden? No idea who you're talking about. <sighs> Damn. He can't be far. He'll have to wait. I appreciate your help, Cage. Johnny, but right now I've got things to take care of. My CO is locked up on this island somewhere. I have to find him. obviously, so Ah! nie No nie, biorę HP Nie wiem. Sonia wins. Done. We're leaving. Stand in my way and I'll kick your ass. A challenge? No. You will not be the one to challenge Shang Tsung. You want some too? Fine by me. Round Fight! Teraz walczy tylko jeden. Ty, też mu dać. On też ma w sobie znaczy mocne czasy. Poszedł, on jest najbliższy, więc czasy są zamiast planem. Czasami, żeby niektórych rozwalić, to trzeba spalić. Ja wam nie polecam, jeśli byście już grę ze spuszczeniem, brać, yy, brać na trybie trybie najwyższym, ekspert. Y, wiecie dlaczego? Bo jak ja tam slot grałem w trybie, to nie mogliśmy rozwalić Raidena. Wyobraźcie. On cały czas spamił tym swoim lataniem, co mu przed chwilą powiedziałem. Spamił mnie i chyba dopiero w razach mi się udało go zniszczyć. To jest z drugiego nie bądź piemny, kurde. Teraz już co, nie poznałaś Raven. Jeszcze y, zmieniłem jedno zdanie i tej serii nie nagrywam z bo вот целую, целую клинику. shield your eyes. Jax, come on, we're out of here. About time. You aided their escape. You allowed them to escape. on, Jax. Move it. That's an order. Oh. So, you're in charge now? Special Forces Command, this is Sonia Blade. Where's that evac? They're en route. Coming to you Affirmative. Almost home, soldier. By order of Shang Tsung, no one leaves this island. I don't have time for this. Out of my way. Round one. Teraz walczymy z dwoma osobami, będzie o wiele cięższe. Walczymy z, y, z siostrami Jade i Kitana. Zabraliśmy Japsa, bo Raiden ma Dzieci to jest twoje. Liczą znowu, kurde. Znaczy, Kitana ma moc, znaczy ma używa najczęściej wachlarzy do walki. Bo Huh. Fight. zukommt. Fight! знаем, что ты здесь сбежал, ты имеешь есть. Даже я могу просто к слову навалить. Надеемся, мы на такой конце, как вы говорите, точнее, прежде всего на 내가 가기 전에 다 제일 내가 sure don't need any more surprises like them. How you holding up? I'm... I'm fine. Liar. After I get you to base, I'm coming back. Kano's still here somewhere. Your obsession with him is gonna get you killed. I trusted him. Yeah, we all did. But I was the one he used. I think our ride's here. No! <laughs> Damn you! You have a challenger, Kano. Pretty boy ain't gonna save you this, this time. Round one. Fight! <laughs> teraz walczymy z Keiną. Gra znowu zaczyna mnie nie słuchać. Chociaż on będzie łatwy. Ała. Aby na mnie nie użył swojego X-raya zasranego. A ja użyłem. chwila. Muszę sobie tu jeszcze coś ustawić. Dobra, już jestem. Teraz chyba laguję z nie wiadomo jakich powodów. Przestań skakać, w frajerze. Teraz zginiesz. Hej no. No. Pierwsza runda wygrana. Nawalamy! nie skacz od mojego czasu z pierścienia. Kurde, znowu zapomniałem listy, na te, listy ciosu. Aha. SAT. SAJ. O, SAT chcę. Chodź tu. <laughs> Ten cios jest fajny. Znowu. S, A, J. Aha. Okej, okay, czyli to jest wyskok. SJ w powietrzu. Ja chcę nim rzucić. Ha. I wsyraję mu na tą walkę. Ja ostatnio czytałem na necie i odkryłem już jak robić babality bossów. Sonia wins. You're coming with me. Kano is not your prisoner. At least help Jax. He needs a medic. <laughs> Bastard. Sonia, you all right? Hey, looks like you found him. What's up, Sarge? He's a... Hey, what are you doing? It's okay. He's cool. What? Jax! Seriously, he's cool. you do? That's amazing. Told you. Turns out he's a god. Thank you, Raiden. Gratitude is unnecessary. I have foreseen events, like memories of my future. They lead me to believe that you are all connected to Earthrealm's fate. What have you mm-hmm. foreseen? In my visions, Shao Kahn becomes invincible. He destroys all life in Earthrealm. We will all die. I believe these flashes are a guide to defeating Shao Kahn, but disrupting the flow of time can have serious consequences. I'm not worried. I bet you can win this thing no problem. Unless directly challenged, I cannot participate. What should we do besides standing around looking pretty? For now, the tournament must run its course. All right then. We're with you, Raiden. kolejny rozdział, więc na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. jeśli też zostawcie kciuka w górę i subskrybujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.